Ой, Legendary? Оно сработало. Замечательно. Теперь хочу убрать Legendary. Хуяк, оно сработало. Ебись. Э, пирате. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Говорю, пират. Сработало. Заебись. Теперь хочу это удалить. Оп! Не кликается. Оп! Кликнулось. Говорю, пират. Или нет, ладно, не важно. Бист. Оп! Не сработало. Оп, не сработало. Оп, не сработало. Клац. Клац. Клац. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Удалить. Сработало. Жму Enter. Опять не работает. Жму удалить. Не работает. Жму Enter. Не работает. Клац. Не работает. Как это, сука, юзать? Рария. Enter. Не работает. Не работает. Удалить не могу. Кликнуть на оно а ну просто исчезло теперь, заебись вообще. Пиратия, Enter. Нихуя не работает. Enter. Нет. Enter. Нет. Удаляем полностью, жмем Enter. Жмем, жмем, жмем. Ничего не происходит. Пиваю еще раз. Там, Common. Enter. Ура, сработало. Ей, блядь! С пятого раза.